ତରଭା ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧୀନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ନେଇ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ତା ସହ ସ୍କୁଲର ବିବାଦୀୟ ଜମି ମାମଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟଲକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ ଜାଗାର କିଛି ଅଂଶ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜ କୁମାର ସେଠୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ମେଘନାଥ ମହଲା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ଜମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି